Юджин Сава, а давайте поговорим про пенсионеров наших. Вот если ты уже в таком возрасте лет 80-90, можно ли прийти на занятия? Нужно прийти на занятия. Просто обязательно, в первую очередь. Чем еще пенсионерам заниматься? Что они делают? Сидят на даче, <laughs> на рыбалке, медитируют. То есть, тоже неплохо. Тоже неплохо. Но надо же еще правильно медитировать. Что такое медитация? Это дыхательная гимнастика. Сидишь на рыбалке, вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. То есть сразу говорим, ну как дышать? Нету знаний, нету информации, практики. А люди в возрасте приходят, мы им даем специальное упражнение для людей в возрасте. Это не как люди 20-30-летних. У них э, немножко изменены упражнения. В принципе, это та же самая программа, но по-другому. А каждое упражнение имеет несколько модификаций. Каждое упражнение построено по определенной э, а, слой населения. Кто это? Беременные, дети, женщины в возрасте 30 лет, женщины в возрасте 60 лет, а, люди в возрасте 80 лет, 100 лет, 150 лет. Это все разные люди. И для них существуют разные упражнения. Э, конечно, заниматься нужно в любом возрасте. Что мы даем людям в возрасте 80 лет? Я даже скажу так, что программа для людей 60 лет и 80 и 100 лет разная. Как бы это пенсионеры уже, и как бы уже взрослые, но они по-разному двигаются. То есть человек уже 90 лет, у него уже а, руки трясутся, он еле ходит с палочкой, или человек 60 лет, он уже в возрасте, но он еще бодренький, он уже может еще приседать, там еще может что-то делать. И у нас есть упражнения и для тех, и для тех. В первую очередь, конечно, это дыхательная гимнастика, это в первую очередь. Вы должны понимать, что а, нам должна дана жизненная энергия на 50 лет. То есть э, вы можете до 50 лет вообще ничем не заниматься, и вы будете себя хорошо чувствовать. После 50 лет начинается старение, приходит старость. И каждых 5 лет а, мы начинаем стареть, стареть, стареть, стареть. стареть. Почему? Потому что а, электричество, вырабатываемое корой головного мозга, а, начиная с 50 лет и каждых 5 лет уменьшается на 11 целых. Можно не стареть? Можно. Мы <laughs> сейчас расскажем, как это сделать. Я говорю о среднестатистической. Если у вас, к в 50 лет вибрации мозга 8 дБ, то в 55 это 7,5, а в 60 это 7, в 65 это 6,5 и так далее. Если а, вы дожили до того, что у вас вибрации достигли 4, то это уже проблема, уже болезнь Паттерсона то есть это уже серьезные э, нарушения идут. И вопрос, как это, вы спросили, изменить? Дыхание. Дыхание – это дополнительный аккумулятор. Как будто мы подключили машинку и электричество опять подняли. То есть свет у нас сейчас гаснет, гаснет, гаснет, а электричество мы тогда под, подтащили какую-то машинку, подключили дополнительно а, трансформатор и оп, пошел электричество работать лучше. Так вот, э, люди, начиная с 50 лет, надо дышать каждый день. 30 минут в день дышать обязательно. И э, упражнения, которые мы даем, они направлены на восстановление работы жизненно важных органов. На дыхание, на почки, на печень, на желудок, на сердце, на гармонизацию, на э, подключение каких-то дополнительных источников. Массаж определенный, акупунктура, на какие-то точки понажимать, где-то какие-то там специально упражнения проделаны для а, позвоночника, для шейного, для поясничного, какие-то вибрации потрястись, то есть встряхнуть, то есть как будто старость встряхнуть, отключить, убрать, <laughs> ну то есть в таком духе все происходит за ней. То есть у них нет отжимания от пола, подтягивания, бега, нету такого. Но люди, пенсионеры, стоят на месте и делают упражнения. У них есть упражнения стоя, сидя, лежа. Это разные уровни вибрации. То есть все знают, читают, э, слышали, существует вибрация альфа, бета, гамма, тета. Это разные положения людей. Или мы сейчас занимаемся сидя, или лежа, или стоя, или в движении. Вот на этом построена гимнастика для пенсионеров в первую очередь. То есть у них нет задачи там стать сильнее или быстрее, их нет задача поддержания а, работы энергосистемы, подключить электричество дополнительно, иначе оно отключается, и они стареют и умирают.